ғашықпын ғашықпын шын ғашықпын сол адамға мен болмасам болмайын сол аман ба о тәңірім неткен жан қайрылмайтын жүрегі еттен бе әлде қоладан ба ғашықпын қайтып оны жасыра алам бір алтын оның әр тал шашымаған сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жаралған ғашық адам шарықтап қолым жетпес көкте күнге ақ қанат құсым менің кеткенің бе Шар құрып бар ғаламды шырайын алып мәңгілік сенсеумен мен өткенім бе сарғайған сағынышты басып толық бар үміт бар сенімді шашып болып өтермін сірә да мен бұл өмірден мәңгілік қалармын мен ғашық болып фаризаға фариза фариза жан фариза қыз өмірде ақындардың бәрі жалғыз шыдай шыдай ақыры жалғармыз, бірімізден біріміз арылармыз біздерді де жоқтайтын жан болса егер шаң басқан архивтерден табылармыз сен мені білесің бе білесің бе жаралмаған жан екем күресуге жылай жүріп өтірік күлесің де жүресің де қоясың жүресің де бірі итеріп кеудемнен бірі шалып тастағысы келеді күресінге фариза жан сен соны білесің бе жанарымды тұманмен тұмшаладым Серіп бесі үзіліп тұр садағым жігітінен қазақтың достап алмай қыз да болсаң мен, мен саған мұң шағамын ауырлар деп ойлап па мұнша халім ақын болып несіне жаратылдым арасында қап қоймай қара түннің қасиетін сезем деп ана тілдің қауырсыны қалмады қанатымның қу тірлікке құл болып аяң басып құлашымды жая алмай баратырмын момын едім жақсы едім ұяң едім аттап өттім олардың қия белін енді міне қауқарсыз құр ашуды жия бергім келеді жия бергім маңдайымнан сипаған бір жан болса енді қалған өмірімді қияр едім білмеймін бұзықпын ба жындымын ба кеп тұрады тілегім мұңды мұңға енді қалған өмірдің құрдымында өлтірсе де көнбеймін жырды құмға нөл болады деп айтам жалтармаймын көбейтсең де қаншама мыңды мыңға айналаға қарайық анық барлап түн кеткесін күн шығып жарық болмақ не туралы жырласақ фариза қыз бағыштайық бәрін де халыққа арнап фариза фариза жан фариза қыз бірімізден біріміз арылармыз том том болып дүкенде тұрмасақ та подвалдағы архивтен табылармыз үш бақытым ең бірінші бақытым халқым менің соған берем ойымның алтын кенін ол бар болса мен бармын қор болмаймын қымбаттырақ алтыннан нарқым менің ал екінші бақытым тілім менің тас жүректі тіліммен тілімдедім кей кейде дүниеден түңілсем де қасиетті тілімнен түңілмедім бақытым бар үшінші отан деген құдай деген кім десе отан дерем оты сөнген жалғанда жан барсың ба ойланбай ақ кел дағы менен. түтін түтет өс өрбі көгере бер немерелер көбейсін шөберелер жадыңда ұста жақсылық күтпегейсің от емес оқ сұрасаң менен негер. үш бірдей бақытым бар алақанда мені мұндай бақытты жаратар ма үш күн нұрын төгеді аспанымнан атырау алтай арқа алатауға әйелдер ай әйелдер ай әйелдер қандайсың әдемі болып кетіпсің ғой әрқайсың біреу жеріп тұрса дағы қалмайсың біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың әйелдер ай әйелар ай қандайсың әйелдер ай әйелар ай қулар ай жанарларың жауын алып тұрған ай біле тұра бүйректерің бүлк етіп кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай әйелдер ай әйелар ай қулар ай әйелдерді еркектерден көп дейді ойбай ойбай бола берсін көп мейлі әйел деген әдемі ғой әдемі әдемілік бізге көпті етпейді сенің көзің сенің көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған сонда жатыр менде жүрген орындалмас бар арман сенің жүзің көкте күннен жерде гүлден нәр алған шашың сенің жан баспаған шапандағы қар орман қас кірпігің қарлығаштың қанатындай қап қара үлбіреген жүзің сенің ақ пе мақтама әсем басың әп әдемі мүсініңе шақ қана шиедейін еріндерің қызарып тұр шоқтана толықсыған тұла бойың шыбық бекен тал мекен бейнең сенің баяу атқан жазғы шұғыла таң бекен күлкің сенің шашылған нұр сөзің кәусар бал мекен екен бұл ғаламда сенен артқан жан бар деуге сенбеймін сен солайсың ләйлім менің сенбе маған сен мейлің бұл ғаламда сенен артқан бір жан болса егер де өз көзімді өзім қоям оны мәңгі көрмеймін зәмзәм суы сенен арзан тата алмаған кәусарым сенің әсем мүсініңді сөзбен қалай таусамын мың мәжнүн мендей сірә тебіренбеген шығар-ау аппақ құсым қайдасың сен аңсадым-ау аңсадым бүгін менің туған күнім бүгін менің туған күнім ой пәләй мына адамдар неге жатыр тойламай банкет жасап берер едім өзім ақ тәңірдің бір жарытпай ақ қойған ай мына дүние неге жатыр үндемей алаулатып тойдың шоғын үрлемей құшақ құшақ гүл шоқтарын лақтырып мынау шапан мынау атың міндемей? мына жұртқа жақпадым ба әлденем бекер өмір сүргенім бе әлдемен. халқым сенің қасиетіңді білем деп босқа өмірімді өттімеген әуремен айтамын деп қуанышың мұңды басқа арнаға бұрдым бәлде жырымды мен бәрібір өзіңменен бір болам өзегіне тепсең дағы ұлыңды тойланбаса тойланбасын нетейін той көрмей ақ сый көрмей ақ өтейін қаламымды берші маған бәйбіше болашаққа ар жазып кетейін әке әке сенің жасыңнан асып барам кезі кезі келгенде тасып талам кезі кезі келгенде жасып қалам мына өмірге бәрібір ғашық балаң құр алақан емеспін қуаныштан қуаныштар алдымда құрақ ұшқан бір арыстан өмірден өткенімен өмір сүріп келеді тірі арыстан өкінбе әке отың бар тұғын. ол мәңгілік жанады көрмей тыным ұрпағың бар ел менен ер намысын тірі тұрса қолынан бермейтұғын ей өмір дүниенің ағында қарасында, қарасын да мыңқ етпейсің қабылдап аласың да қарасымен шамаң жоқ таласуға ей өмірім сымырап барасың ба жер мен көктің желпініп арасында желігесің түсесің қара суға құйын қуған қаңбақтай аласұра ей өмірім зымырап барасың ба мен отырмын теңіздің жағасында бересімде оған жоқ аласың да мені тастап толқындар ағасың ба толқынданып өмірім барасың ба шаң шығарып ізінен құйындаған барасың ба өмірім қиындаған сыйын маған ей өмірім сыйын маған сыйыңды мен сенің бұйырмаған өмір сүрейік алмасып жас қайың жапырақ жүрек жас қайың жанымды айыр бастайын сен адам бола бастасаң мен қайың бола бастайын Келсесің бе жас қайың көрінер мүмкін кім ерсі өміріңді маған бір берші дүрбелең мына дүниені адам көзімен бір көрші қайың боп менде бағайын орманнан орным табайын беймәлім маған өмірге қайың көзімен қарайын сен дағы жерден нәр алдың мен дағы жерден нәр алдым біреуден сен де жаралдың біреуден мен де жаралдым тілің жоқ жанды қайың сен айырмашылығым адаммын мендегі бары бір жүрек беріпті жүрек сағанмын сондықтан ұзақ жасайсың құрдасы келер заманның бар жоғы менде бір жүрек ол өлсе мәңгі кеткенім сендегі семсе мың жүрек келгенде жасыл көктемін тірілер қайта дүркіреп жапырақ жүрек жасқайың жанымызды бастайық. адам боп жүрсең қасқайып қайың боп тұрам қасқайып тәуекел бастайық. өмірге өмір шалғасып, анамыз жерге жармасып бірде адам бірде қайың боп сүрек өмір алмасып адамды адам түсінбеу бір ақ рет адамды адам түсінбеу бір ақ рет ойлы жас түсініпсің рақмет рахмет жассың ғой жалыны мол жалыны мол және де қуаты көп ойлы жас өлең менің бар тынысым жақсы сөзім жаны игі халқым үшін атақ қуып бақ қуып даңқ қуып біреулерден жүргем жоқ арту үшін оңашада ойларын тыным еткен біздейлердің мыңы кеп мың кеткен ақындар бар амалсыз бұғып өткен ақындар бар ішінен тынып өткен біздейлердің мыңы кеп мыңы кеткен бізді олардың балама біріне де ұлыға да санама іріге де қалам тартқан қазақтың бәрі де ақын абай бірақ қайтадан тірілеме ойлы жас өлең менің сырласымдай сырласым да құмарым жүр басылмай айтып өткен ақында арман бар ма жүрегінің түбіне кір жасырмай